हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में दो चीज़ों में डिफरेंस देखिए एक होती है क्रेडिटर या डेटर पार्टी और दूसरा होता है कैश तो क्या हम क्रेडिटर या डेटर पार्टी का लेजर न लगा करके डायरेक्टली कैश कर सकते हैं और अगर करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और अगर ना करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस सबको लेकर के क्लियर कट वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में सिर्फ हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाउचर में चलते हैं सेल्स बाउचर में आ जाते हैं सेल्स बाउचर में हम सेल करने वाले हैं तो यहां पर आ गए अब यहां पर हमें सिर्फ कैश का लेजर दिखाई पड़ रहा है आपको ये पता है कि कैश का लेजर हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कैश का लेजर तो पहले से बना होता है तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं है आपको तो अभी बढ़ाने की क्या जरूरत है पहले हम डेटर पार्टी का लेजर लगाएंगे अब देखिए परचेस होता तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाते लेकिन ये है सेल्स बाउचर तो यहाँ पे डेटर पार्टी का लेजर लगाएंगे हम तो डेटर पार्टी का लेजर हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि बनाया तो है नहीं हमने तो बना लेते हैं ठीक है बनाने के लिए क्या करेंगे यहां से जाएंगे क्रिएट पर और क्रिएट पर जाकर के यहां से हमें क्या कर तो ये एंटर कर दिया हमने अब यहां पर हम डेटर पार्टी का लेजर बनाते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया रितेश और पहचान के लिए आपके यहां लिख देता हूं डी डी यानी डेटर ठीक है एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया अब ग्रुप डिसाइड करना एक अलग मैटर हो जाता है तो ग्रुप भी आप डिसाइड कर लीजिए सन्ड्री डेटर ग्रुप होता है इसका ठीक है तो यहां पे आप सन्ड्री डेटर कर दीजिए ये सन्ड्री डेटर कर दिया एंटरप्रेस करते हुए नीचे आइए यहां पर आइए एंटरप्रेस कीजिए एंटरप्रेस कीजिए और एंटरप्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए एक्सेप्ट कराएंगे यहां डिस्पैच की डिटेल आपको डालनी होगी फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूं यहां पर आते हैं यहां पर आप चाहे तो जीएसटी एन टाइप कर सकते हैं नो प्रॉब्लम तो जीएसटी आई एन आपके पास है तो वो टाइप कर दीजिए एंटर प्रेस कीजिए स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ सेल्स अकाउंट का लेजर लगा लीजिए ये लगाने के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ कीबोर्ड कीबोर्ड कर दिया 57 आइटम है हमारे पास चलिए 50 आइटम हम सेल कर देते हैं सेलिंग रेट क्या रखते हैं हम यहाँ पर रख देता हूँ मैं सात सौ रुपए का एक ठीक है तो ये सेलिंग रेट हो गई अब बाकी जीएसटी का लेजर अगर आपने बनाया है तो वो लगा सकते हैं सीजीएसटी लगा दिया और फिर एसजीएसटी अगर सेम स्टेट की बात होगी तो यही हम लगाएंगे तो दोनों लगा दिया कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट भी करा लिया अब ये एंट्री तो हो गई पास लेकिन इसको देखना होगा तो कहाँ जाएंगे यहाँ पर डिस्प्ले में जाकर के यहाँ की डिस्प्ले में जाकर के देख सकते हैं के प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले वाला ओपन हो जाएगा और ये सेल्स वाउचर की एंट्री है आपकी यही तो एंट्री है तो आप देख लीजिए कि 1 अप्रैल 2021 में ये एंट्री पास हुई है और अगर आप इसका पेमेंट करने जाते हैं ठीक है अब देखिए सेल्स है तो वहां पेमेंट नहीं होगा वहां रिसीविंग होगी क्योंकि आपकी सपोज कीजिए एक शॉप है कंप्यूटर की शॉप है जहां आप कीबोर्ड की सेलिंग कर रहे हैं तो आप ग्राहक से पैसा रिसीव करोगे ना कि आप ग्राहक को पैसा दोगे ठीक है यहां पर ये बात क्लियर है इसीलिए हमें कहां चलना है रिसिप्ट वाउचर में जैसे रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे हम फिर यहां से जाते हैं रिसिप्ट वाउचर में तो यहां पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी हम रिसिप्ट बाउचर में हैं अब यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है तो यहाँ क्रेडिट किसको करना है तो देखिए जो हमने डेटर पार्टी बनाया था उसी को क्रेडिट करना है तो ये देखिए ये यहाँ पे डेटर पार्टी का नाम लेंगे तो बयालीस हजार तीन सौ पचास रुपए यहाँ दिखाई पड़ रहा है अब देखिए यहाँ से थोड़ा बाहर आ जाते हैं ठीक है हम वो एंट्री देख लेते हैं एक बार फिर से जो हमने सेल्स वाउचर में की थी तो ये देखिए यही वो एंट्री है और यहाँ पर टोटल जब देखते हैं आप तो आपको बयालीस हजार तीन सौ पचास रुपए मिलता है ठीक है तो ये जो टोटल है ना ये वही टोटल है जो कि आपको रिसिप्ट बाउचर में दिख रहा है वी प्रेस करके वापस से अब हमें चलना है रिसिप्ट बाउचर में तो एफ सिक्स प्रेस कर सकते हैं आप या क्लिक भी कर सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हम आ जाते हैं डेटर पार्टी का लेजर लगा लेते हैं ठीक है अब मान लीजिए बयालीस हजार तीन सौ पचास अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो, तो ये बयालीस हजार तीन सौ पचास पेमेंट किया अब ये अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर अपने आप चला जाता है और जो आपका बिल नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा और एंटर प्रेस करके यहाँ पर कैश में आप पैसे दे दीजिए अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो उससे भी पैसे दे सकते हैं नो प्रॉब्लम हमारे पास कैश माइनस में कोई दिक्कत नहीं है हम अभी इसको अवॉइड करते हैं और इसको एक्सेप्ट कराते हैं ठीक है ये एक्सेप्ट करा लिया हमने बाहर आ जाते हैं अगर मान लीजिए आप कैश में ही अब जैसे मान लीजिए हमको एक और सेल करना होगा यहां से मैं क्या करता हूं वी प्रेस करता हूं और चलते हैं फिर वापस से सेल्स वाउचर में ये आगे सेल्स वाउचर में यहां पर हम क्या करते हैं डिएटर पार्टी के बजाय कैश का लेजर लगाते हैं तो ये कैश का लेजर लगाया डिस्पैच की डिटेल आप चाहे तो भर सकते हैं तो भर सकते हैं यहाँ पर हमें अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ रेगुलर कर देना होगा और यहाँ पे आप अपना जीएसटी आई नंबर जरूर इनपुट कर दें जो भी आपका जीएसटी आई है एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया और यहाँ पे सेल्स अकाउंट लगाया फिर वापस से आते हैं कीबोर्ड सात आइटम मौजूद है हम सात आइटम सेल कर देते हैं तो एक आइटम 700 का सेल कर रहे हैं और बाकी यहाँ सी जी एस जो भी है वो लगा लीजिए सी जी आ गया और बाकी यहाँ एस भी आ जाएगा तो ये एस कर लेते हैं तो ये हो गया एस ठीक है तो सी और एस आ गया और इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए तो ये भी एंट्री हो गई पास लेकिन अब क्या हम सेल्स यहाँ से बाउचर में जाते हैं और उससे बाउचर में जाते हैं तो अभी क्या आपको यहाँ पर कुछ दिखाई पड़ेगा नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि आपने कैश में सेल किया ना तो आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि पार्टी तो आपने बनाई नहीं है तो ये दोनों में डिफरेंस है ठीक है तो इसीलिए अगर आप चाहे तो बना सकते हैं अगर आप उधार का माल परचेस कर रहे हो इसीलिए कहा जाता है कि उधारी का माल जब परचेस करेंगे तो क्रेडिटर या डेटर पार्टी का लेजर लगाना होगा डेटर पार्टी का लेजर सेल्स वाउचर के लिए और क्रेडिटर पार्टी का लेजर परचेस वाउचर के लिए दिया जाता है ठीक है तो इसीलिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं आई होप की बात समझ में आ गई होगी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video